omukulu owa legend legend a great film uh, film kibiki ayina organization this is a kenyan guy naye yatufuukidde ekizibu wano ayina engeri gyakwatamu videos ez'enjawulo era nga ezimu ku nnyimba ezizannye mu kutandika wali empya omukyala oluyimba luli socaricho ya yeah, that video yavudde mu mukulu ono legend a great asigera uh, kwera byaa mikwano gyanga bali egayaza mugamba mutya bali ku my my media house eno nga tuli tulina okuba nti ate tukwatira wamu tuyambeku bannaffe abagala okufuuka nganzi abagala okugenda ku radios ah, nebirala tujja kubanga ate tufuna ebisingawo abakulu abo tujja kubanga tubafunanga ku baba tv atusobole ah, okumanya ebyenjawulo baligayaza awampeewo eh, mbagala nnyo ah, sigenda sukawo naye ngaate nkujukiza bannaffe abasamuz be batuvuga every monday to friday tulinda olweggulo mu ssaawa emu ojja kubanga ofuna ebisingawo mu kyetuyita ebitala show otegeere ani gwe byakutte ani yayiseewo good morning i am big daddy